တစ်ခုထက်ပိုတဲ့အလုပ်တွေကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တဲ့ scale မျိုးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ multi tasking scale လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် နေ့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့ multitasking skill အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အော် multitasking ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတူညီတဲ့တစ်ခုထက်ပိုတဲ့အလုပ်တွေကိုတစ်ချိန်တည်းမှာလုပ်နိုင်တဲ့ skill ဖြစ်ပါတယ် skill hard skill ရှိတယ် hard skill လည်းတက်တယ် soft skill လည်းတက်တယ် skill တွေအများကြီးတခြား skill skill တွေအများကြီးတက်တယ်တက်ရုံနဲ့ဒါဟိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုတက်တာမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူး skill တွေအစုံတက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအာပြောချင်တာတော့ဘာလဲဆိုတော့ခုနမတူညီတဲ့ တစ်ခုထက်ပိုတဲ့အလုပ်တွေကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တဲ့ scale မျိုးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ multi tasking scale လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ scale ရှိတဲ့သူတွေကတော့တကယ်ပဲ multi လုပ်နိုင်နေဆိုရင်တော့တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ကအလုပ်တွေအများကြီးကိုပြီးမြောက်တဲ့အတွက် efficient ဖြစ်ပါတယ်အလုပ်တွေပြီးမြောက်တယ် employer တွေကလည်းအဲချိန်နှက်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြမှာတဲ့လူအများကနေပြီးတော့ဒါချီကျူးကြတယ်ဒီ benefit တွေတော့ရပါတယ်သို့တော့ဒီဟာကိုလုပ်တဲ့အခါကျရင်တော့စနစ်တကျဆောင်ရွက်ဖို့တော့လိုပါတယ်အဲ့တော့စနစ်တကျမရှိဘူးဆိုရင်တော့လုပ်တွေမှာဦးစားပေးမှားတာတွေရှိတယ်နောက်အသေးစိတ်မလုပ်နိုင်တာတွေရှိတတ်ပါတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ဝန်ထမ်းအင်အားတွေရှော့ချလိုက်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာဆိုရင်ဝန်ထမ်းအင်အားတွေလျော့သွားတယ်အဲ့တော့ရှိတဲ့လူနဲ့ပဲနည်းနည်းနဲ့ကြဲကြဲဝိုင်းပြီးတော့ အလုပ်ကိုလုပ်ရတဲ့အခါမှာဝန်ထမ်းအင်အားရှိသလောက်နဲ့ပဲထားနိုင်သလောက်နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ကြရတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရှိတဲ့သူတွေကငကိုလိုအပ်တဲ့သူတို့မှာရှိနေတဲ့ skill တွေပြင်နောက်ထပ် skill skill တွေကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာ multi text ကိုသူတို့ကလုပ်ကြရတာရှိပါတယ်အဲအဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေပဲအဖွဲ့အစည်းမှာ employer တွေကသူတို့ရဲ့အနေအထားအရခံနိုင်ရည်အရခြံထားရတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်တခြားလူအင်အားတွေ short လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီလူတွေက multitasking လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကပဲဒီနေရာတွေမှာခြံထားခြင်းခံရတာပဲရှိမယ်ကျန်တာကျန်တဲ့သူတွေကတော့ဒါလူ short တဲ့အထဲတဲမှာပါသွားတာမျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုကိုတိုင်က multitasking skill ရှိတယ်ဆိုရင်တော့သူ့အတွက်အလုပ်အကိုင်တွေကလည်းလွယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြန့်ရှိနိုင်တဲ့အတွက်ရည်တည်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ skill ရှိအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီနေ့ဒီအချိန်မှာပြောကြားပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ multitasking skill ရှိဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးပါလိုအပ်လဲဆိုရင်ကိုလိုရမယ့်အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ချရေးထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ to do list တွေကိုရေးဖို့လိုပါတယ် ချရေးထားပြီးဆိုရင်တော့ဒီချရေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးအစီအစဉ်တွေသတ်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်ဘယ်ဟာတော့အရင်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဦးစားပေးအစီအစဉ်တွေသတ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ priority ရွေးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ပတ်မှာလည်းပဲဒီပြောကြားခဲ့တာရှိပါတယ် prioritization ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဦးစားပေးအစီအစဉ်တွေဘယ်လိုရေးချယ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောခဲ့ပူတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ urgent လည်းဖြစ်တယ် important လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ အရင်လဲလိုတယ်အရေးလဲကြီးတယ်ဆိုတော့ကိစ္စအများစုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်မယ်ရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဟာကဦးစားပေးအစီအစဉ်တွေအဖြစ်နဲ့ရှိသွားနိုင်ပါတယ်ရှိသွားတဲ့ဦးစားပေးအစီအစဉ်တွေမှာမှအုပ်စုအုပ်စုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတူညီတဲ့အုပ်စုတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွဲဖို့လိုပါတယ်ဥပမာကိုလိုရမယ့်အလုပ်တွေထဲမှာအပြင်ထွက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်အပြင်ထွက်ပြီးလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကို ဒါကြောင့်ဒါအုပ်စုတအုပ်စုနေထားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုက meeting လုံးမှရမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်ဒါ meeting တွေအနေနဲ့တော့ဒါစုလိုက်တယ်နော် paper work တွေနဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုရင် paper work အလုပ်တွေကိုဒါစုလိုက်တယ်တပုံစုလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ခုနကအပြင်ထွက်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်ဒါတူရတူရတွေစုလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ထွက်ဆရာရှိရဲဆိုရင်အပြင်ထွက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတခါတည်းစုပြီးတော့တနန်းချောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တရက်ထက်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးတော့သွားလို့ရတယ်မီတင်လုပ်ဆရာရှိတယ်ဆိုရင်မီတင်လုပ်ရမယ့်ဟာလေးတွေအားလုံးစုလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်မီတင်ကတော့ဘယ်သူနဲ့တော့အရင်ဆုံးတွေ့မယ်ပြီးရင်ဘယ်အဖွဲ့နဲ့တွေ့မယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့မီတင်တွေတစ်ဆက်တည်းလုပ်မယ်ဆိုရင် ဒါကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ focus လုံနိုင်သွားပါတယ်ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်တွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ concentration ပိုကောင်းသွားစေပါတယ်ခုနကတူညီတဲ့ဒီအုပ်စုလေးကိုဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ plan ဆွဲဖို့လိုပါတယ် plan ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် daily plan ပေါ့နော် daily plan ဆွဲဖို့လိုပါတယ်တစ်နေ့တာတစ်နေ့တာမှာ ဘယ်ဘယ်အလုပ်တွေကိုအရင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေခုန prioritization ဆွဲထားတဲ့အတိုင်းကို plan ဆွဲတယ်အဲ့ plan ထဲမှာဆိုရင်တချို့အလုပ်တွေကကိုကိုယ်တိုင်လုပ်တာတွေရှိမယ်တချို့လုပ်တွေကတော့ delegation ပေါ့။နော်တိတ်အရေးမကြီးတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ delegation ဒါသူများကိုလွှဲပေးလိုက်တာမျိုးတွေလည်းရှိမယ်။အာတချို့ကလည်းသူများကိုပေးရင်ပိုကောင်းတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်သူများကိုဒါခွဲဝေပေးတာမျိုးကိုကတော့ organize လုပ်ရမယ်တာဝန်ယူရတာတော့ရှိမယ်။ delegation လုပ်တာမျိုးတွေရှိမယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ team နဲ့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ဒါ team ကိုတာဝန်ခွဲပေးလိုက်တာတွေရှိမယ်။အဲ့ plan အတွက်အသုံးပြ ပြုမဲ့အချိန် resource ပေါ့နော်အသုံးပြုမဲ့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ resource ပေါ့ resource ဆိုတဲ့နေရာမှာ financial resource တွေကဘယ်လောက်ကြာမှာလဲနောက် human resource တွေပေါ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လူဝင်အားတွေဘယ်လောက်အထိသုံးမှာလဲငွေဝင်အားတွေဘယ်လောက်အထိသုံးမှာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေပါတခါတည်းကျွန်တော်တို့ရေးထားပေးဖို့လိုပါတယ်โอเคဒီ plan ထဲမှာဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လုပ်မဲ့အလုပ်တို့ delegation သူများကိုပေးမဲ့အလုပ်တွေတို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ team နဲ့လုပ်မဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်တွေမှာကျွန်တော်အာတတ်မှတ်ဖို့လိုတာကကျွန်တော် deadline တွေပေါ့နော် deadline တွေကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်နှစ်ရက်အတွင်းပြီးအောင်ဘယ်နှစ်နာရီအတွင်းပြီးအောင်စသဖြင့် ဘယ်နှပတ်အတွင်းပြီးအောင်ဆိုပြီး deadline တွေလည်းလုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်ထပ်ကခုနပြောတဲ့ resource တွေပေါ့နော် resource တွေကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ဖို့လိုတယ် financial resource လား human resource လားလူရင်အားငွေအားဒီဟာတွေကိုသတ်မှတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ concentration အပြည့်နဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီးတော့အာယုံစူးစိုက်ပြီးလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုနှောက်ယှက်ကင်းတဲ့နေရာမျိုးမှာတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမျိုးမှာ ကိုယ့်ရဲ့ concentration ကောင်းကောင်းအာယုံစူးစိုက်မှုကောင်းကောင်းရှိနိုင်မယ်နေရာမျိုးမှာကျတော့ဒီဟာကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ငါမှလုပ်ဆရာတွေအများကြီးပဲဆိုတာမျိုးနဲ့ပူပန်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအလုပ်မှာကဒီကအာယုံစူးစိုက်မှုတွေကျော်သွားနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့သွားတဲ့ဒီ multitasking အလေအကျင့်တွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအလေအထတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်သွားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအများကြီးပြီးပြီးတော့ efficient ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေရာမှာလည်းပဲနေရာပိတ်ခံရတဲ့လူ အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ CFM Caring for Well-being